KOF ちなみに次のラスベガスの英語で期待してることとか小田さんあるんですかそうですねなんかさっきのテーマの時も言いましたけどやっぱあのまあ、どれぐらいの国の人が参加してくれるか、まあ、ちょっとまだね飛行機もそんなに飛んでない中あるんですけど、 ちょっとあの、まあ、ラスベガスアメリカ近辺の人たちはみんな来てほしいないうしかも今ちょうどギルティギルティギアと KOF とあの種目の中で結構新作が一番ね、うん、新作気味なタイトルなんでそうですね結構参加者も多いですもんね、うん、だからその辺が結構まずまずはバラエティーのところが楽しみなのとまああとは こう名のある選手がどこまでいくかっていうのはすごく注目はしますけどねメキシコメキシコ勢、まあ、まあ当然日本勢と、日本人選手としてはどれぐらいその優勝っていうところ確確率的に期待されてるんですかベスト4に2人は入るとは思うんですけどなるほどなるほど、優勝となると分かんない分かんないですね英語ぐらいになると鉄拳の場合は日本人優勝は 日本日本人びいきで見ても確率ちょっと低めになるもんねああそうか実際してないんであの、うん、2015の伸び以来してないんでそうだから伸びがある意味偉大だったよね、うんうん、まあそれ以前も日本人の優勝ってないないんでないですから鉄拳ってないんですよエゴってなんか日本人勝てないんですよ本当か考え直せ、えっ、ー、とないよなないよねないでしょない,、ね、ないはず伸びだけだけそうです KOF は KOF もそうか KOF もそう KOF もそうかもしれないですねやばいですねやばいですちょっと余裕を持っていける人がいればねな地域に馴染んだ状態で入れるとちょっと慌ただしい日程でいくとなかなか実力発揮できないのかなっていうだ鉄拳に関して言えばあの大体韓国が優勝してるんで同じなんですよね多分あそうか状況一緒ですよねストリートファイターは割とやっぱすごい日本人が強いですよ日本人強い方ですよね、うん、日本人が結構層が厚いよねいやそうですね、ね、その平均レベルがやっぱり なんかやっぱ k o m 鉄拳とかなってくると海外の方がそうなそうですね、ん、ラテンのノリみたいなのにやられてしまう可能性あるかね応援とかすごいじゃないですか選手の応援とかいやすごいななんかその選手の応援はこの間その CEO だったりコンボブレーカーだったりに行った日本人の選手はやっぱりすごい言いますよね口を揃えてコンボブレーカーすごかった現地すごかったんだってすごいらしいですねやっぱり見ててもすごかった鉄拳の盛り上がりすごかったらしくて、うんうん、もうと マイケルがいてて実況中継して俺もライブで見ながらだったんだけど、うん、でもライブじゃ伝わんないから、すごいよって言って、うん、もうあんな普通の肝ったもんじゃみんな飲まれちゃうって。そうそうね、だから格ゲーにもあのサッカーと同じくそうそうそのホームの強さみありますよね。はいはいはいそうですね絶対あると思う。そうですねだって今年エボは新体制でやるわけじゃないですか、うん、確かにだからもう アメリカ特有のザッツエンターテインメントショーになるはずですよ、多分オープニングセレモニーで <laughs> なるほどそれは飛びますよ多分 <laughs> それはないけどでもね面白いのはねこれ面白いねこれ全ほとんどのタイトルに共通するまあ一部その例外はあるんだけどもアメリカで行われているのにやっぱりアメリカが層が厚いはず一番参加もしやすいのに、うんうんうん 優勝でいうとアメリカ人っていうところがなかなか来ないタイトルが多いから。盛り上がるんですよ逆に、もう応援がすごいあれがねアメリカが強くて余裕だとあんなに USA、USA コールそんな見ないですよだって勝って当たり前なんだ確かに確かにね、だからジャスティン・ォンなんて、ね、あんまこれ知らない人もいると思うけどジャスティン・ォンって エゴだけ見てると USA って応援されてるでしょだもうアメリカ人全員ジャスティン・ウォンの味方だと思うんですよだからそれ国内では割とそうでもないんですよ勝って当然だからこれねみんなが応援してるかってそうでもないですこれがねアメリカの面白いと思うんで分散しますよねアメリカでやってる大会分散するんですよねもうジャスティン・ウォンなんかアンチ、まあ、ジャスティン・ウォンいっぱいいるわけですだけどこれがエゴになるとね一体化するんですよね、はいはいはいはい USA になるんですよもう個人でじゃないですか、うん、あとあの現地の格ゲコミュニティの有力な人たちが結構運営側に回ってくれてるのでだからちょっと裏方さんの仕事が多くて、ねうん、なんか試合に集中できない人が結構多いですねいるんですよだからその要素って僕すごい、あのー、今回のエボで、うん、そのエボを観戦しようってぼんやりとあの思ってる方々に改めて意識してほしいのは、 じゃあ例えばこのコロナ禍で、まあ、鉄拳シーンは特に日本でいろんな大会ありましたってあったけどあのそれもぼんやりと見てた人は特になんですけどじゃあエボってなったら国際戦なんで応援する人がすごい分かりやすい日本人を応援すればいいんだから、でそのエボともなると、向こうの USA みたいに自分が観戦してる時に日本人を応援するっていう、もう分かりやすい構図ができるわけじゃないですか。 ってなった時の大会観戦が絶対面白い面白い面白い、その原田さんもね前、うん、あのおっしゃってましたけどこの大会観戦は応援するって気持ちを持つとめちゃくちゃ面白いめちゃめちゃ一気に面白い一気に面白いこれも僕もいろんなところで言ってるんですけど、もう分かりやすいじゃないですか、うん、国際戦って、だからそれがいいなと思ってそれがいいでそんな中 USA コリアジャパンってなってる中であの 孤立無援のパキスタンが圧倒して優勝するんで全員がうわ圧縮無双が起きるわけですうわ、ね、それが、それがね今度のエボでも起きるのかどうなのかっていうのは鉄拳的にはすごいあれですし、じゃあ KOF でももしかしてっていうのが、あるかもしれないですやばいのが来るかもしれないですじゃああれですかじゃあ僕ちょっとちょっとだけぶっ込みますけど 小田さん KOF はエボでなんかそうですねなんかなんか言わないのなんかなんかないの何何かを言おうと今準備中なので、はい、何か何かは言うと思います小田さんこれもね昔のエボと違うじゃないですか、はい、あのなんかプレッシャーかかってますよね最近ああでもかかってるんだろうなっていうのは分かりますよ、そうまあでまあそんな 今回はちょ前よりちょっとマシかなと思ったんすけどそれでも、うん、やっぱりねいや小田さんこれ求められます、ね、かります絶対俺ね共感してもらえると思うんですよあの昔ほど気軽に大会見に行けなくなってると思いますよね、はい、だって行って、捕まるでしょ捕まったりもしくはカメラで抜かれたら小田が来てるということはなるし、ね、 <laughs> お原田がいるということはだから俺そのせいでコンボブレーカーとか行けなくなったの、ね、よ ああコーンブレーカー今回本当はマイケルと俺行く予定だったのよ、はいはいはい、だけどみんなに止められた原さんちょっとコーンブレーカーやめた方がいいんじゃないですかってなんでっつって「なんで?」っていうか分かるけどってだって行って <laughs> 行ったら壇上に登って絶対なんかアナウンスメントあるんでしょって、新発表をねセットでじゃあ行くのやめるかとでお前が来てんのに何もねえのかって失望されるし、 っていうとだんだん行けなくなるんだよね僕コロナ前の前回のレゴとかもう本当にチャイナ上位を優先しましたからねいやだからそうなっちゃうでしょえじゃあってことはえお二方エボに行かれるんですかでだからそこなんですよね、迷いどころなんですよぶっこみたくなっちゃうだからだから例えば鉄拳なんてさ、はい、トパンガリーグとかもそうじゃん、はいはいはい 春田来るかって言われて安田 e スポーツがいつも出てきてそうなんです安田 e スポーツが出てきたということは外れですってわざわざ言ってんじゃんあれねなんであんなこと言ってるかというと外れキャラをわざと作ったんですよはいはいはいはい、うん、でももう最初から期待すんなよとってことは逆に安田 e スポーツじゃなく原田が来たら当たりだだからエモに安田 e スポーツ連れて行ってやろうと思って <laughs> もう外れだとそうそう ファンの期待するタイミングでいろいろ言いたいとかやりたいはあるけどこればっかりそうなかなかいかないんですよそうですね。でなんでかっていうと俺は割とちゃんと周りの空気何かと業界のねやっぱりそのある格ゲーメーカーがこの時にこんな発表したいですっていうとぶつけて潰さないんですよ、ぶつけてお互い潰さないですよ、ね、 そうですよねそういう兼ね合いがあるんで、ね、はいはいはい、はい、そこはちょっと空気読んでやるんでああでもここまでね言ってくれるの優しいですね原田 <laughs> さんそうですよねそういうのがあるんだと確かにね、それはありますよねだからもう次の英語では「鉄拳4リメイク」とか言ってやろうか <laughs> それはそれは湧くと思いますけど4 <laughs> のリメイクはやめましょうよはあっていうきだと思うんですけどもう 9割9分の人は「はあ」って言ってもうその残りのもうねわずかな人が今時新宿会場会場で「 <laughs> この令和時代に新宿にそんな電話ボックスないからそうそうそうそうステージのねお前お前ですねでも格ゲーの IP をまあプロデュースしてる身としては エボ軸みたいなのなんかありませんまあ空気感ものによりますけど、うんうん、やっぱコミュニティの中ではやっぱりエボーは割と行事として入ってきますよね、うんうんうん、ただそういうプレッシャーが年々高まっちゃうので、うん、あの気軽に見学行けなくなってる現状はちょっと辛いかな、うん まあそれこそさっき言いましたけど新体制になったエボに期待することっていうのはどんな感じですうんそうですね、まあ、エボもいろいろあった上での今の体制なんで、うんうん、まずは新しいソニーじゃないですか、はいはい、今回からソニーの体制がこうコミュニティにどう受け入れられていくのかっていうのは、うん、そこだけでそこにつきますね、スタートなんで。 で今後ですよね今までは本当にプラットフォーム関係ないところがやってたけど、プラットフォームに依存してしまうっていうところがコミュニティとどううまく溶け合っていくのかなっていうのは気にしてますね、うんうん、そこ一番気にしてますね、うん、確かに確かにソソニーはね事業体とか部署ごとにカラーが違いすぎるんですよ、うんうんね、同じ1個じゃないんで、そこですよね、まあ 運営してる人はね今までと同じ人なんで、うん、そその安心感はあるんですけどまあでも逆に言うと安定した運営資金力とかそういうところでは安定してるわけじゃないですか、うん、だからそこはふんだんにいわゆる逆に言うと壮大かつ徹底的な黒子、うんうんうん、うん、バックヤードとしての強さを発揮してほしいっていうのがあって、うん、まあ、もあくまで メインに出てくるのはやっぱプレイヤーであり、運営の人でありっていうコミュニティが主役であってほしいですよね。あとはまあうまく成功した後にマークマン笑ってるところ見たいなって思いますね。マークマン今ヘロヘロですから、もう今そうね今直前も直前だから今もうヘロヘロになってるよ、そうなんかあの思わず自分はこういうの買っちゃう集めちゃうみたいなないんですかええあんまりね高価なものはまあ ともまああれですもうガンプラは世代的に買っちゃいますけどねガンプラね日本今ガンプラブームですからまあでもさブームになってからなんかそうですね最近結構また勢いありますよね、うん、ブームになっちゃったのかなあれ何なんですかいやバンダイナムコのくせに答え持ってないから <laughs> でもなんか詳しい人だとねなんか答え持ってそうですけど、ね、いやあのいろいろあるんですよあの僕も聞いてはいますけど、はいはいはい、自分の実感ではないので何とも言えないですけど いやあれやっぱりあの今ガンプラに限らずこれあのあのガンプラが今ブームになってる理由っていうのは複複合的なんですよ、はいはいはいはい、その複合的な例えば5大理由みたいなのあるじゃないですかそのうちの1個に入ってくるのは他のブームとも絶対共通しててあの1個はやっぱりコロナ禍のせいなんですよまあそうすよね、これは車でもそうでしょ今何年待ちとか、あるいは例えば半導体不足だったり、うんうん、あのまあ、車ってプライベート空間が もらえる得れるから車を買いたくなるとか、うん、だからそういうコロナのせいでインドアになってテレワークになってでその時間の使い方とか趣味が変わったせいで起きてるっていうのはその複合理由の中の5大理由の方が大体1個に入ってるやっぱそれはそ、ね、ゲームもそうじゃないですかゲームもそうですよね影響してますねだからそれだけコロナって影響を与えたというか、うん、あれどうなんですかその KOF 鉄拳それぞれそのコロナ禍 だったら取ってる統計でプレイヤーのゲームプレイ時間が伸びてるみたいなデータとかってあったりするんですかやっぱりあだキャが出たのがもうコロナ禍の後半というか、まあ、そうですね、最近そう顕著には分からないですねその辺は確かにそうか政権はほら逆に長いでしょ7が,、ね、7が長くて、えっと、コロナ禍前から全然、はいはいそうすね、もうむしろコロナ禍前がピークぐらいただそれが何で出てるかプレイ時間よりもその、はい 単純にあの買う人が増えちゃったよねああはいはいはいそうかそうかまあその売上本数伸びてるのは、ね、そういう普通は23年で1回ピークダウンして売れなくなるのに、うん、ずっと売れるっていうのはこれコロナ禍のせいですよこの間新しかったですよねそうですねつい最近ですよね、うん、それは遅れてこの間だったんですか遅れてこの間ですねちょっと遅れちゃいましたねコロナでやっぱそうだったんですも本当はもっと前に 予定だった本当は10月だったんですでしょうねあそうなんですそれぐらいだと思うそれぐらいだと思ううんそれで言ったらだってストリートファイター6も絶対そうだ絶対あれもそうですよねだいぶ遅れてますから、それはそのコロナによって開発の効率みたいな話ですかいやそこはでもちょっと一因でしかないから、ね、あとねもう一個の要因はやっぱりあのローンチでロールバック必須っていうところもあったんであなるほど、ね、でそこの、えっと、 開発期間というよりも確証を得れなかったっていうところがありますね。なんかいつぞやのインタビューで今オンライン対戦をなんか詰めてるみたいなことをね、はい、おっしゃってましたもんね。やっぱその辺ですね。まああとまあ全体的に今見返してみたいな全体的にちょっとあの開発は遅れてたなっていうのはありますね。カプコンは俺が聞いてあの、失礼ながら爆笑したのはあの。 逆ロックダウンをしようとしたんです逆ロックダウンつまり会社に人社員だけ入れた状態でロックダウンをすれば <laughs> なるほどそう蔓延しない安全なんじゃないかと やべえなすげえロックダウン全員の近くにホテル借りていいからみたいなカプコンカプコンっていう経済圏だからロックダウンするみたいなカプコンのビル以外も全部ゾンビに世界だ籠城するってことですよねだからウォーキングデッドの世界になったらカプカプコン強いと思います籠城 <laughs> カプコンビルカプコンだけ人間のままのやつがすげえいっぱいいる <laughs> 外にめっちゃゾンビいるそうそうそうそうそう 他の会社がどんどんゾンビ化していくのにカプ <laughs> コンはなんか死んだけど生き残ってんなみたいな、うん、それはその籠城してるからっていうあんなとか救きに速攻ゾンビ化しますからね全員家庭でゾンビになるみんなみんな家にいるからみんな家にいてる <laughs> そうか だけ僕が質問をします、はいはい、それに一人ずつ答えてください、はい、質問いきますねまさか幽霊が見えますか、ね、いやい聞かないかないまあこのご時世でオンラインでできるなオンラインで大会をやろうまあ増えましたよね、うん、でもオフラインというあの熱量、うん、そこの現場の興奮あれはもう 忘れられないしやめられないじゃないですか。オンラインがこう前線になって今こそこの先オンラインがもっと浮上するのかオフラインにやっぱりいいとオフラインに戻そうという動きになるのか人ちまあ1名ずつその動きこの先どうなるかっていうのはどう感じてます で原薬から原さんからかなやっぱコミュニティに一番近いからえっとじゃあ実際に鉄拳コミュニティに起きている現象を見て感じることなんですけどえー、とやっぱそれぞれにいいところがあってオンライン大会すごい便利だな、うん、っていうのはプレイヤーたちもそうであと大会を開く人たち運営の人たちもそうですよね、まあ、生々しい話すると箱代を、ね、払わなくていいとか、うん、オンラインだと とかがあるのでそれはすごいいいことだしかもそれで大会ができるようになった世の中が。でこういう大会ばっかりだからこそオフライン大会をやった時にめちゃくちゃ面白いっていうのもあると思うんですよ。なんでその両方いいところを運営の人たちプレイヤーの人たちそういうのを見る人たちみんながあのー こっちもいいよねやっぱこっちもいいよねで両方とも共存していく世界ハイブリッド型になりそうハイブリッド型だと思いますね、うんうん、なるほどなんかそのオフライン大会しかなかった時はオフライン大会しかないからそのオフライン大会独自の熱量っていうのを感じることが、うん、人間はそのね相対的にしか物事の価値を測れないのでだから相対的に価値を測れるものが両方あるんで今はだから両方の価値に みんな気づいていくんだと思いますなるほど小田さんどう思われますそうですねちょっと近いですね、はい、あの、はい、オフラインオンライン大会がオン オフライン大会のなんていうんですかねプロモーションになるというか、うんうんうん、まあ、例えばこの間のコンボブレーカーの熱量ももう会場の風景映ってたじゃないですかあれとか次のエボとかもすごいと思うんですけど、うんうん、でもあれ現地に行かないと分かんないらしいですよ、うん、もっとすごいです、ね、ライブでそのインターネットライブで見るやっぱマイケル言ってもらって56倍は違う最低でも違うって言ってましたね、やっぱそこに行きたいって思う人、うん、まあ、選手として出なくても行きたいって思う人っていうのはオンラインで その対戦とかちっちゃい大会とかね経験した人は行きたいなって思う人がかなり増えていきそうな気はしてますね。英語がもう本当にコンボブレーカーとか英語がきっかけになりそうな気がします、ねはいはい、なるほどなるほ原さんどうですか僕もハイブリッドってところでは絶対そうだろうなとハイブリッドハイブリッドただある程度の二極化というかこれじゃあどっちも バランスよく行く人ってあんまりないと思うんですよ正直、うん、それは別にコロナ禍以前からそうなんだけどあのー、やっぱり例えばそれは音楽のライブとかもそうだしあの演劇とかもそうなんだけど映画館で映画見るっていうのも同じ行為だからやっぱり例えばフリーで見れるものをわざわざ お金払ってまで現地に行く人とその違いっていうのは別にコロナ禍だろうがその前だろうあんま変わらないと思うんですよそこ実は。でそれがちょっと分かりやすくなったってだけであの多くの8割ぐらいの人は無料かつ、えーと、とオンラインつまりテレビで見るとかインターネットで見るとかあの何かのメディアを介して遠隔的に見てる人の方が8割なんですよ。 それはゲームだろう音楽だろうで音楽とかそういう何ででもそうだけどライブに行く人は映画館でも待ってりゃテレビでタダで見れるのにわざわざお金払っていくわけでしょやっぱりその先に見たいとかあと臨場感得たいとか音楽ライブなんかそうだね一体感を得たいとかああいうプレミアムなライブにお金を払える人っていうのは払える人っていうのは経済的にって意味じゃなくて価値として払っていい払ってでも体験したい人とそのオンラインでいいやって人は。 昔から違うんですよタイプがだから今逆に利便性が増してオンラインの大会があるってことはほとんどの人ってにとっていいはずなんですよだけどよりよりその現地に行く人のプレミア感を本当はもっと上げてあげないとあのその行ってた人まで現地に行ってた人までオンラインでいいんじゃねえのなってくるとこれまた良くないね何が良くないかっていうとあの、 ほら例えばね格ゲーにどんな大会も無料で見れるわけじゃん、ほとんどであもう無料で当たり前だろってみんな思ってるしで例えば感想一言言うのでもコメント一言言うのでもまあ言うたら現実世界では喋らないぐらいの口調で言ってるわけでしょそんなもんなんとかなんとかだろバカだろなんとかだろそんなの分かってねえやつのやることだろだろだろだろってこれね 現地でっていうの聞いたことあるあんたそういう現地の大会でいや現地の大会で観客同士が「はいはいはい、あいつ分かってねえだろうんないっす、ね、下手くそだろクソだろあいつ」って観客同士が言い合ってるの見たことあるいやいやいやないでしょこの違いで,、うん、うん、でこれはやっぱりそのネット弁慶じゃないけどいわゆる現実世界じゃなくて一個何かを返してるからこそ 逆に言うと本音がで出せるっていい意味もあるけど逆に言うと荒れるわけじゃないですかそこ、うん、であそれはお互いにリスペクトが発生しないんですよなん目の前じゃないから選手に対してもそうだし、観客同士なんてまさにそうだよだって選手は有名人かもしれないけど無名同士の言い合いなんてまさにネットで起きるのなんて あのお前みたいに分かってねえやつが言うんじゃねえよとお前俺誰か知ってんのか知らねえよみたいな言い合いってネットだから大きいんだよね、だからリアルの世界だとやっぱり目の前にすると多少のリスペクト発生するんで、あんな喧嘩腰になんないでしょあそれで喧嘩腰になるのはあのブレイキングダウンとかああいうあのネットのあの 格闘大会に出てくるような人たちはもう本当リアルでもやっちゃうけど、うん、ほとんどの人はそうなんないわけじゃないですかだからそこの住み分けはやっぱりでかくて実はもともとそこのねボーダーは実は明確なんですよ、うん、だから別にコロナ禍が進んだからでオンライン化が進んだからといってオンライン側があの勢力は増したとこあるけども実はもともと 行く行かないっていうのはかなり分かれてそこのハードルを超えて普段フリーで見てる人がわざわざ足を運ぶようになるっていうのは相当実はハードル高いんですよ、行かないそういう人さっき言ったように何とかだろうみたいなの言ってる人ほど管巻いてるネットで管巻いてる人がリアルで自分から足を向けてねそその場に行くってことはそんなないだからだからこそ逆に言うとでも人間楽な方に流れちゃうんで、うん、今ライブで行っ ライブって本当の現地に行ってる人もオンライン環境が良くなるとオンラインでいいやになるでしょ、うん、でこっち側になっちゃうんですよ無料かつもう管巻きながら見れるみたいな、うん、そっちの方が楽だからだから逆に言うと俺俺はハイブリッドになっていくけど現地に行く体験っていうのはよりプレミアムだし逆にプレミアムにしてあげなきゃいけないから、うん ね、お金払ってでも入場料払ってでも行きたいってものにどれだけできるかの勝負かなと思ってるそれがない限りはオンラインが絶対に勝つに決まってるよ、うん、テクノロジーの方が絶対勝るもんなぜなら人間は利便性に勝てないから、うん、うんうんう楽な方流れますよ絶対、うん、現場の演出ってことでしょ現場の演出だけじゃないだろうねなんかね買えるものだったり体験できるものだったり、うんうんうんうん うん、それは運営側がやっぱり苦労して作ったり、ね、メーカー側がどれだけでも用意できるかとか、まあ、例えばほら現地行ったらしょうもない話だけど T シャツもらえますよってだけでも全然違うわけですよ。それこそね鉄拳のマスターカップなんかは人と会えるから行くっていうプレミア感で行ってるわけですからね距離もあるんでしょうね、うん、そのオフの場が体験できるところはどれぐらいの距離感にあるかっていうところ、うん、それもあるしで英語ぐらいになるともう、 勝てないの分かってるけどあの記念受験みたいな感じ <laughs> ありますね俺は絶対合格できないけど記念受験するんだっていうね、うん、そういうノリで来れるわけじゃないですか、うん、で行ったら行ったらやっぱ有名選手に会えたこんなグッズが買えましたで開発者にも会えましたみたいな のがあるからじゃないですか1回は行きたいなと、うん、だからそういうのをどれで増やせるかっていうのが勝負で逆に言うとこの勝負はさっき言ったように利便性とテクノロジーが増していくとオンラインの方が絶対強いから、うん、これが見れるの VR になり音もすごくなりってなっていくとオンラインでいいんじゃねになっていくから、うん、そこは住み分けだけどプレミアムな 現地大会をどれだけ開けるかにかかってるかなと正直思いますよだからその点ではソニーは資本力あるわけだからちょっと期待してますけどねどれぐらいのことやってくれるのかないや本当に、うん、原さん、はい、そろそろ締めてくださいあじゃじゃあとりあえず感想聞いていきますかねあじゃあ宮君今日どうでしたか、い、いやたこ焼き美味しかったですたこ焼き美味しいねいや本当に美味しいんですよね <laughs> 毎回毎回毎回毎回でこれまたあのね 向こう少なくとも1年2年は他の高い食うたびに呪いがかかる呪い呪いですこの日の竹虎の呪いです竹虎さんの顔を思い出す今日の思い出す呪いがかかる <laughs> そう本当になんで豪豪気の呪いです豪気の呪い豪気の呪い豪気の呪い滅殺たこ焼きの呪いです <laughs> <laughs> 死んでまうなっていうのとあの時期が本当ありがたかったなと思うのがそのこれからねコンボブレーカー CEO って とかっていういろんなねあのオフラインの大会があってでこれからエボリューション、うん、えーと、ソニーの元の新体制っていうところで、まあ、どうなっていくのかなっていうワクワクをこのお二方とより、ね、自分なんかがねあの持ってる知識よりもはるかにあのもうご存知の方々がどう思ってるのかっていうのを聞けてより一層エボリューションとか、まあ、今後の ファイティングゲームシーンが楽しみになったなというところです、うん、エボ楽しみですね楽しみですはいたくさんの日本人に出てほしいな個人的には、ね、本当はいと思っております、はい、楽しかったですありがとうございましたありがとうございますじゃあ小田さんはいそうですねまずはあの読んでいただいてありがとうございましたありがとうございます前からずっと呼ぼうと思ってたんです、ね、関西なんでね たこ焼きですよねもうねぎ <laughs> ネギ塩だれ、うん、おお気にしましたいやもうこれからはもう明石焼きよりたこ焼き派になりました明石焼きも今度逆に食べたいです本当美味しいのありがとうございますありがとうございました まあ次はお二方と会うのもしかしたらラスベガスかな <laughs> いやどうだろううちは安田 e スポーツが行く聞きませんねとは考えてますけどまたあのー、ね会う機会も少ないと、うん、あ多いと少ないことはないと思いますので、うん、はいこれ業界には合ってる方ですよそうです、ね、他の業界他のジャンルだとこんそういった会うってないですもん格ゲーのクリエイターはやたらと合いますもんね、そうですね、 謎の紳士協定みたいなのに結ばれてる感じですよね。いや本当にありがとうございましたまたあのお会いして格ゲーのためにいろいろとなんかねいろんな策を盛り込めたらいいなと思います、よろしくお願いしますありがとうございます原さん今日どうでしたそうですねこれ 関西人をたこ焼きでうならせたのは良かったね <laughs> 今日たこ焼きの感想しか見ないいやでも本当に、うん、なんだろうなそのいい時代になったなと思いますよねこういうプレイヤー代表みたいな人とそうそうこう作ってる人はね横並びで話せるなんていうのはなかなかないしまあ今今日小田さんとも話しながらちょっと頭をよぎったのは なんかそれこそ30年後ぐらいそうそう80代ですよね我々ね、うんうん、30年後のエボとかにあの急に壇上にねレジェンダリーな <laughs> レジェンダリーなお二人をお呼びしてますって言われてプルプルプルプルプルプルって二人出ながら本当は持ち時間3分って言われてるのに ずっと二人であのあちらのな <laughs> 若い頃あの <laughs> 新規ねあの基盤基盤ってわかるか <laughs> ロムってわかるかシステム21そのあのなあのゲームはゲームは自分の家であの自分の目の前でゲームソフト硬いのにソフト硬いのにソフト硬いのに硬いのにゲームソフトって言うんだよソフトをこうガシャッとさせてな 遊ばなきゃいけなかったんでこれがねまたこれが電圧が足りないとか電圧わかるか電圧わかるかって今今みたいなのクリーンエネルギーで火力石炭でな石炭のエネルギー石炭を燃やした電気だぞちょっと熱量が違うんだなみたいな話をこう3分なのに延々と1時間ぐらい語る <laughs> やってそうねそうでヨボヨボのマークマンが止めに来るってでもう アメリカ人からカエデコールがカエデコールも耳が遠くて聞こえてはない延々にゲームの昔話を語ってそう昔はゲーム機は家にありましたと、うん、君たちは信じられないだろうゲーム機の説明からそうそうそうそうハードウェア戦争っていうのがあった <laughs> あの 物理的に殴り合ってたわけではないハードウェアで戦争してたんだよってねいう世界ですそうそういうのが頭よぎりました今日二人で話してここねそうだからそのインターネット老人会の代表みたいなのが現れてそうね、あのみんな最近あの最近ねすごい新聞のね新聞の記事の中ね文字の中に お問い合わせワード代わりに黒電話のアイコン使ってるでしょあ,、はいはいあれやめるんですってそろそろえいくつかの新聞社やめるんですよなんでかというとあの若い人が読んだ時にあの黒電話のシルエットみたいななんだこれと思うんだってアイコンがわかんないのそうそうなんだこれってこの模様何ってなるそうそうこの形何ねこれねタイムリーなことに KDDI の障害が起きたではい。障害が起き ったせいででも緊急連絡しなきゃいけない人いっぱいいるわけじゃないですか特に空港とかで空港とかでねな誰々出てこないんだけどとか、はい、今どこにいるので若い人が、はい、あのこ久々に公衆電話に行列ができたんですよ、うん、何人かで若い人が、はい、あのすごいなと思ったら若い人が受話器を上げて押すっていうのが分かんなくて受話器を。 置いたままの状態で、はいはい、先に先に押して取るぐらいのことをやろうとするかかんないかかんないっつってあの後ろから中年のおっさんが教えるっていう <laughs> レクチャーするっていう光景が起きたんですよ。エボフィフティでね。エボフィフティ。エボフィフティ。わかりました。というわけで本日のゲストは。 KOF 小田プロデューサーと格ゲー実況源也さんでしたありがとうございました